地震です。机の下に入りましょう。何かで頭を守りましょう。地震が止まるまで待ちましょう。うちの中でも 靴を履きましょう。外に出るときは、携帯、お金を持ちましょう。ペットボトルの水、食べ物、ラジオ、懐中電灯も便利です。外国の人は外国人登録証も持ちましょう。 エレベーターは使わないでください階段を使いましょう建物や塀の近くを歩かないでください。 外でも頭を守りましょう走らないでください公園や広い場所へ行きましょう